Matapang at malasakit na sa puso nakaukit Kailan may hindi mawawala Dahil puso ang nagsimula Ang hangaring maibangon Pansay maiahon Ang siyang nananaig ngayon Sa ganang buhay ang naging tugon Dito na kami nagsasama-sama Walang takot na nagpapakilala Sa'yo umaasang may bukas pa Para sa amin at sa gaya naming Magandang buhay lamang ang hangarin kung pagpapatuloy ang pagbabago Itataguyod ang bawat Pilipino Sa kanyang talino Aahin mahal sa ating bansa Lilipad lang Kaya ito kami ngayon lumalagtas Sumuko Ituloy ang lahat Ituloy ang pagbabago Tingin ang aming tinig Inday Sara Sa'yo lang umaasa Inday Sara Sa'yo lang umaasa Inday Sara